Всем привет! Меня зовут Артур. Это канал Олег Данилов. Сегодня будет это необычное видео для канала. Это Олеговский Даниловский подкаст. Или просто подкаст. В этом видео, э, то есть формата, я сообщу некоторые новости. То есть, ну, чуточку новости канала и что-то менее другое, отвлеченное, то есть отступление от обычного. Короче, тема подкаста подведение итогов лета 2017 года. Почему? Потому что э, лето кончается уже, сентябрь уже наглядывает, уже, ну, как сказать, если перед календарем, то, что уже календарно уже заканчивается. И пора подвести кое-какие итоги и вспомнить, что же в нем было. То есть, так сказать, вспомнить, что же было этим летом. Ну, сперва я расскажу о своих впечатлениях. Ну, в принципе, лето для меня выдалось, так сказать, э, а, разнообразно, так сказать. Более, э, много хорошего, много плохого, много нейтрального. В общем, было на насыщенном событии. Во-первых, главное событие этого лета 2016 года. Я наконец-то э, наконец-то устроился на работу. Ну, по-настоящему. Потому что предыдущие э, Попытки не увенчались успехом, были провалом. На этот раз получилось. 20 июня 2017 года это произошло событие. Первый рабочий день было в больнице много интересных встреч людьми. И сейчас тоже, ну, работаю. Деньги небольшие, но на жизнь хватает, так сказать. Ну, ищу семейный бюджет откладывается немного, так что это очень хорошо, ну и к тому же много интересных людей. Я встречаю, ну, на работе тоже с коллегами все отлично. Никаких, можно сказать, проблем. Второе событие этого лета, которое произошло, это э, трехлетие канала. 15 августа это было. Три года исполнилось. Многие поздравляли, ну, как сказать, с напоминанием, конечно же, то есть, ну и, конечно же, желаю много хорошего, интересного. Мне очень приятно, потому что да, просто это мое творчество, и я стараюсь, чтобы контент и все это выходил интересному. И каждый раз что-то интересное новое. Так что мне это тоже. Ну еще, ну, очень много чего другого произошло. Это вообще не перечислить. А, как сказать? А, военно-морской парад увидел. То есть событие еще одно этим летом произошло первый военно-морской парад в Петербурге. Это было незабываемое. Да, уж. Этот и много чего тоже. Ну и, конечно же, были и дожди, ливни вообще аномальные, это лето получилось. Погодин было, некоторые справят не летние, некоторые жарко, были дожди, холод, в Москве вообще был ураган. Ой, так что, в общем, кошмар. То есть было аномальная погода. Не знаю, что будет в следующем году. Но многих этого пугает. Ну, что еще сказать? Много с интересными э, друзьями познакомился. Потому что ВКонтакте live стримил, много чего пообщался. Ой, так что такие дела. Ну и все это хорошо. Еще много э, развиваюсь, то есть много заставка наконец появилась и э, появилась э, картинка теперь есть на то, что теперь такой законченная заставка, так что много чего интересного происходит. Ну а дальше, я думаю, лучше я остальное лучше покажу. То есть я нашел парочку видео, которая из разлета лета 2017 и покажу, чем за, же запомнится нам это лето. И надеюсь, вам тоже. Напишите, пожалуйста, в комментарии или поставьте лайки и расскажите, какое у вас лето выдалось. То есть, по вашему мнению. Да. А, вот такой подкаст. Еще небольшие новости. Пока временно Э, секундное видео пока выходить не будет, потому что, э, так сказать, пока скучновато, то есть для съемок интер... ничего интересного, так сказать, ну, пока не выходить не будет, но обязательно выйдет, всего лишь пока два выпуска вышло. Ну, думаю, на этом все. А еще сказать, что в следующем году к каналу еще одна рубрика добавится. Так что ждите в следующем году, в начале, ну, январе, но на будущее э, уже планируется еще одна рубрика, но еще я не подумал, какая. Но посмотрим. А пока на то, что есть, я работаю, то есть над, информ... над э, информацией делаю. Но ну, думаю на этом все. Больше мне добавить нечего. А да. И кстати, там, ну, возможно, э, осенью, может быть, мне придется вернуться в Санкт-Петербург, если так выйдет. Ну, так сказать. Ну, некоторые обстоятельства, может быть. что, возможно. Ну, как я сказал, все, Посмотрим, что получится. Ну, думаю, на этом все. Дальше будете видео. А я с вами пока... Пока. Говорим до свидания. Увидимся в дальнейшем. Спасибо всем. Да, да будет следующее лето очень насыщенно.